kembali lagi di Vegas SD Films Kita ada lagi, kita belum mati We're still alive Sejak kapan sih kita mati? Nggak tahu. Di acara ini kita punya video baru yaitu kita bakal nonton video-video kita sendiri di masa lalu Buat yang nggak tahu, yang nggak kenal, nama gue Adi Tanto Yang Yo. ini Gue, gue Adi Nama gue Irza Nama gue Vega Video kali ini kita bakal nonton Unexpected Genesis, Genesis. Atau KTT satu Atau kejadian kejadian ini film pertama kali kita. Oke. Langsung aja lah. Ayo, tiga. Let's flashback. Ayo kita mulai. Kita putar. Kita mulai. Play. Play. Tujuh dua puluh, tujuh puluh. Tujuh dua puluh, tujuh puluh. Sumpah lu anjing lupek. Wow. Gini dikit bro. Masa nah, dulu isi song dah. Diganti kan sama Tanto? Ini kan diupload. Udah. tas gue udah kemana ya? Satu, dua, tiga. tas gue udah di mana? Udah kemana ini? Ya? itu mana masih kelihatan lagi ada orang di belakang situ tadi. mata masih kelihatan itu Rehan. Yang itu Rehan. Tiga, dua, satu. Jadi ekspres, target gue terganggu aduh ini kelamaan sebenarnya Oh, hari tahun ini pegang bangun ya? Iya, 2015 men Ya udah gue jalan Aduh Masih gitu men Efeknya keren banget Editing seadanya Iya low budget aduh ini Arya masih kayak gini low budget assassin low budget banget ya makanya anjing <laughs> melanggar apa ya, kan anjing kecewa banget ya ya ini masih jelek gitu anjir parah apa ini kan cuma cukup polisi kan tetap silakan Katana pendek kunci itu enggak ya? Enggak Gue inget banget ini masa-masa kita masih syuting di sekolah terus Iya yeah angkat tangan kamu telah melanggar aturan waktu dengan cara ilegal macet emang kamu berbuat apa kamu telah melanggar peraturan macet itu bukannya pistol mainan ya eh masih yang gue bingung lu masih bisa lari padahal dia tembak di sini <laughs> ya udah iya. wes keren ya ya Terminator banget. Makanya. serius nantanya so serius vaksinnya masih gini woy Iya. Ini siapa sih ini sih? Mereka. Eh, ini siapa datang? Wow. Ini vaksinnya dilakukan dengan sangat hati-hati ya. Ini siapa ya? Iya, iya, iya. Terus apa? Ini tuh dari tadi Vega nembak, atau Rehan nembak, tapi nggak ada lubang peluru. Terus nggak iya, ada blokku dan temboknya entah mana yang penting kena lantai duanya duanya makanya tuh kayak setut <laughs> aduh 2005 kan gue bilang 2010 kayaknya udah pindah tempat loh kamu tuh kemana? Oh, gue di belakang dia pegang botak rambut anjir tapi nyampe botak sih dia dah lu bukan yang tadi ya cara kemana? Kan cara terus ini, ini Arya lupa seingat gue Arya lupa Ma, gimana sih otonya? Bagus tidak? Bagus kok bagus iya. tidak Wah, oh, masih kebantu. Hapus titik itu Hapus titik itu Bebas ini yang aku tahu. Bocor dia. Enggak, bocor dia tadi ada kaki. Iya. Ada kaki tadi. Enggak, pertanyaan gue itu makan hanging atau begini? Gitu. Yes, yes, yes, yes, yes. Saya sudah ada. Pegang. ini sekarang. Berarti kau. Kalau tidak, kamu dipaksa. Tidak. <laughs> tidak Jadi siapa yang tidak tidak Arman deh kayak Tidak Tanto Tanto Tanto Gara-gara Erik ngomong gitu mulu Iya Itu keren itu keren One person banget Tidak Amir Anto Miro Miro Tiba-tiba Allah Tiba-tiba terus harus banget lu mang apa harus banget manggil semua orang mereka kayak Milo sekarang mana ya mereka paling naik malah eh, handgun mereka gini cuy bukan handgun ini specter please Vega, Vega, pulang lah pakai mutlak menunggu ada jemput kali oh, iya. ada jemput kali sumpah karing banget malah anjing bego banget batiknya setahun lalu suruh ya udah bawa batik aja bawa batik bebas gitu ya iya Enggak, dulu Enggak, kayak hari ini dulu ada SMP gue emang batik iya, bebas iya hari batik waktu itu hari Jumat ya iya ini hari Jumat Iron iya. Man, Iron Man, Dengan membunuh sebuah kedua polisiai. Iya, iya membunuh. Weh, keren. Kayak waktu itu oh. enggak deh. Waktu itu kayak. Mundur, mundur ayah ini membunuh. Dibunuh terbunuh. Gaya <laughs> sih. Bego aja. Pesan pesan semuanya. Ada pesan moral? Nah, ikuti aturan. What? Ya, ya, ikuti aturan, ikuti aturan. Ngomongnya ikuti aturan. Jadi ceritanya kan, pol kan polisi kan ada pelan-pelan. Ikuti aturan. Yohanes sebagai tapi entah. Hey! udah, udah. Ya, ya, jadi itu tadi videonya. Wuh, wuh. video kita kapan tuh? Kelas kapan kelas delapan kelas apa ya? Kelas delapan kelas Itu gue yang bahas itu video yang per, yang bikin kita semua asal Vegas, asal usul Vegas HD. asal usul Vegas HD. Ya, Udah mau bahas gila itu. Sekarang kelas 3 kelas 3 kelas SMA ini, kelas 8 bikin kan itu kelas 2 SMP, ya. gila udah gimana tua gua atau sekelompok buat bikin tugas bahasa Indonesia iya. iya Rehan Rehan sama siapa siapa Aja. ya saya banget gara-gara video ini aku mau masuk iya Afin masuk gara-gara Afin masuk gara-gara katanya itu kan <laughs> doang apa ya doang ya top sokong ya kalau misalnya komen-komen namanya juga film anak SMP ya begitulah anaknya <laughs> ah, ala kadarnya ala kadarnya ala kadarnya oke okay, dari berarti sekarang rank ya dari 1 sampai 5 gue bakal ngerank film tadi 2 2 sama 5 3 lah, gue masih baik 3 ya gue baik satu baik sama diri sendiri baik 1,5 ya gue baik 1,5 gue baik sama diri sendiri uh, itu tadi kita udah nonton film pertama KTT eh, film pertama Vegas film pertama KTT berjudul KTT nah itu atau kejadian tidak terduga iya ya. emang KTT kan jalannya kan jadi tidak terduga dia lagi lu ngomong KTT doang nggak dia tahu kan KTT tadi kan udah bilang punya nih Oke, okay, kalau misalkan kalian pengen nonton kita nontonin video-video yang lama atau nontonin video kalian, Iya. Pengen, nontonin kita, kita nontonin video, video kita yang, yang lama, lama ya. Is it actually playing? Ini ngesutin. Ya <laughs> ini. Eh, pokoknya jangan lupa untuk like, subscribe, terus komen di bawah kalian pengen kita nonton video apa dan jangan lupa tombol subscribe-nya ada di bawah di bawah pokoknya di bawah nah bukan di atas bukan di atas di sini di sini di sini di sini lah kalau berantem pokoknya sama bukan sama oke pokoknya gitu deh nah jangan lupa untuk nonton video-video video-video kita yang lain nah ya jangan lupa video kita yang lain dan dan tetap nonton di Vegas HD Film